Eh, bueno, compañeros, estamos aquí tratando de resolver el examen SIC. Tenemos este, esta pregunta. Dice, se necesita saber el número de centros poblados, la suma total y la media de la población de los centros poblados, la suma total y la media de la vivienda de los centros poblados. Entonces, vamos a empezar con de los centros poblados. Dice, de los centros poblados que tienen la mayor, la población mayor a 100 y situados dentro del área protegida de los y a la vez dentro de los del departamento de Cochabamba. O sea, necesitamos saber nosotros todas las poblaciones que están tanto en el área protegida de seguro Secure y Cochabamba. Dentro de esta intersección me interesa saber todas las poblaciones mayores a 100 habitantes. Y de eso vamos a saber. vamos a tener el número de centros poblados, la suma total y la media de la población de los centros poblados. Y, lo demás. Este, <clears throat> dice que los datos de población y de los centros poblados están en un archivo denominado población y vivienda Entonces vamos a cargar los archivos empezando por Bolivia y siguiendo con estos otros aquí. Para eso, aquí la carpeta de datos que está copiada. Aquí tengo Bolivia, centros poblados. 4 y esto más que es población y Vida de BF que si no está aquí así que tengo que añadirlo aquí está DBF si no está entonces dice población mayor a 100 habitantes eso es lo primero que vamos a obtener y aquí tenemos el ID de la tabla vamos a tratar de, unirla con centros poblados vamos a ver si es posible sí, aquí está parece la misma columna comienza eh, nos damos cuenta que eh, tiene eh, aparentemente el mismo tipo de datos y los mismos datos en realidad son 28 vamos a ver el otro lo mismo entonces quiere decir que las columnas coinciden ok entonces vamos a hacer un join y automáticamente aquí hacer una enmienda o al mismo campo ok entonces ya tenemos los centros poblados y a eso le hemos añadido la población entonces con eso ya podemos hacer una consulta por atributo de centros poblados que, tiene que ser mayor así, mayor así por supuesto debe ser altísimo ahí está vamos a crear un nuevo layer con esta selección lo tenemos ya tenemos los lados con un bastante mayor Ahora vamos a buscar todos los interpolados que estén dentro del área protegida y seguro secure. ¿eh? Entonces aquí en áreas protegidas que tengo la selección áreas protegidas vamos a buscar nombre seguro secure aquí está se nota la selección ahí. Y podemos guardar esta selección. necesitamos también tener este aquí necesitamos tener seleccionado el departamento de Cochabamba aquí está la selección Cochabamba ahí está entonces con esta selección creamos un nuevo layer vamos a hacer ahora una consulta espacial en la que vamos a seleccionar los centros poblados mayores y habitantes que estén en Cochabamba intersección si correcto y le damos ok ahí tenemos todos los centros poblados por de nuestra selección. Forma antes de lados. Ahora esto vamos a hacer otra consultación nueva. con el arte y ahí se produce el color. Ahí está. y tenemos un nuevo layer para esta selección. ya tenemos los lados que son que están en la intersección del Cochabamba y el Isidoro Seco. Son 15. 15 centros por dice eh, también ya tenemos el número los centros poblados son 15 la suma total y la media de la población de los centros poblados bueno entonces lo que tenemos que hacer es sacar la suma total y la media de la población de los centros poblados entonces la población sabemos que está aquí hacemos clic derecho vamos a estadísticas y aquí tenemos las estadísticas pedidas la suma total de la población de estos centros poblados son 3.167 3.167 y la media son 15. Ya tenemos ahora la suma total es la media de las viviendas de 100 lado Entonces tenemos las viviendas, salimos de aquí, hacemos clic derecho, estadística, la suma total de las viviendas son 152. 1252 pegamos acá y la media 46 Ya está. Hemos solucionado la primera parte del examen. Eso sería todo por el momento.